Jesse aha turi rero ni ku isoko rya Gikondo riherereye mu murenge wa Kigarama ni mu karere ka Kicukiro murabona ko ubushize tuza aha hari hari muvoma z'abantu benshi abantu bari barimo gukora n'ubundi bacuruza nk'uko byari bisanzwe ariko turebye mu gice kinini cy'iri soko ahari hasanzwe hacururizwa ibijyanye n'imyenda cyangwa se imyambaro murabona ko igice cyose kirafunze uretse igice kirimo ibiribwa gusa ibyo kurya n'ibyo kunywa ngira ngo eh, nibyo oh, niho hantu hafunguye hafunguye igice gicururizwamo ibyo kurya kubera ko ari byo n'ubundi imiryango igenda ikenera mu buzima bwa buri munsi abantu barimo kuza guhaha bigaragara ko ari umubare w'abantu bake cyane ugeze ku isoko uko hari hasanzwe haba amavomo z'abantu benshi ntago ari uyu munsi bimeze iyi ni Yellow TV rero mukomeje gukurikirana njye DJ Mubera uratangira utubwira amazina yawe okay banyitira dukunda Salimu nkaba nkorera mu isoko ry'igikondo curuza ibiki Salimu ngewe imbuto ucuruza imbuto gusa imbuto gusa kuko n'ibyo kurya tubonye igice kinini cy'isoko urebye hariya mu myenda aho abantu bajyaga bakorera badoda n'iki hose igice kinini kirafunze uretse ahantu umucuruzi ibyo kurya gusa niwe wafunguye ya kiriyanteri ihagaze gute kuri uyu munsi ikigaragara cyo abantu barashaka ibyo kurya gusa hmm. abakiriya barimo kuboneka abakiriya bari kuboneka mirongo irindwi ku ijana ugereranyije n'iminsi yari isanzwe abakiriya bagabanyutse cyangwa biyongereye abakiriya hiyongereho icumi ku ijana ku buryo twakoraga mm. ubu amafaranga ari kuboneka bitandukanye n'uko indi minsi yari asanzwe aboneka sinakubwira amafaranga yabonekaga kuko hari abantu bari mu rugo banze kuva iwabo mm. abantu bari mu rugo banze kuva iwabo wenda bakeneye izo serivisi nabo bakeneye izo mbuto n'imboga n'ubundi nk'uko mugenda mucuruza ibintu bitandukanye hano murimo kubibagezaho mu buhe buryo nta buryo mwashyizeho wenda nk'abacuruzi mushobora korohereza abo bakiriya uburyo twashyizeho mu by'ukuri hano twakoraga turi ahantu mirongo itanu ariko ubu hari gukora mirongo itatu makumyabiri basigara mu rugo ejo makumyabiri baze bakore ni ukuvuga ngo hano mu isoko rya gikondo muri gukora amashifuti uyu munsi hagakora bamwe ejo hagakora abandi koze cyane metero imwe urumva muna mugenzi we eh. nta muntu ukiri gukorera mu kibanza se cyangwa barimo baragenda bareba uko abantu bari begeranye niba uyu munsi wakoze wari ugukurikiye agaguma mu rugo ukurikiye akaba ari gukora murimo murabikora gute oke umuntu umwe ari gukora uyu munsi cyangwa se nyiri ikibanza ari gukora uyu munsi ejo hagakora undi mu buryo bwo kugira ngo twirinde iriya ndwara ashobora eh. kuza agakorera mu kibanza icyo ari cyo cyose abonye se cyangwa agakorera mu kibanza cye n'ubundi gukorera mu kibanza cye yasoreye purize undi arafunga urumva mu buryo bwo kwirinda iriya ndwara mani iriya ndwara iri kuduteza ibibazo eee eh, turanayamaganye indwara eh. iri kubateza ibibazo mu buhe buryo salimu ubu basi iri kuduteza mani twe turakora turanasora ese nimba nkora iminsi mirongo itatu bakaba bazansoresa iminsi mirongo itatu kandi nkora iminsi cumi n'itanu ibyo ni ibibazo dufite bro hmm? birakaze urumva ari iki kintu wasaba leta n'ubundi kubera ko iyo misoro ibyo ari byose eh, ni gahunda za leta murumva ari icyo mwasaba leta ikintu leta twayisaba yatworohereza ibyago si twe twabizanye si twazanye indwara turajya kurangura mu ntara mani warayi niba duhe n'iki n'imodoka ituzana ese ibyo bintu bari kutubwira turangure turabiranguzwa nande ese ko nari kujya mu ntara nkajya kubizana bakaba bambujije guhita ese ndahita gute mani mumumbwirire mumumbwirire mani zari munini uri kudutumaho ninde uri kudutumaho njye ndi kubatuma kuri leta bro none se leta ninde leta ni njye nawe urimo ni uri kuha ubutumwa cyangwa hari undi muntu uri kuntumaho ndi kubuha leta leta nidushyigikire mani nimba n'igipolisi kidukubite tugume home murambiwe gucuruza ni leta turambiwe gucuruza kuko virusi iri kwiyongera mani hirya no hino urabizi neza se ko virusi iri iriyongera ko iriyongera bro ejo ndi kumva cumi n'icyenda ejo nzumva mirongo itatu man eh. urumva ari iki cyakorwa kugira ngo ubwo bwiyongere buhagarare dukaraba intoki twirinde man wambare utwo tuntu wambaye ku munwa nanjye ubu ngubu ndagafite hano mu kazi kanjye mani ese kutakambaye irinda mani kuba turi kumwe hano urumva wonyatse intaviyu mani niwe nubashye ntabwo uyirwaye mani uratangiye usubira amazina yawe nawe eh, nitwa komesenge viyatere alias kazungu niryo banyita ku isoko niryo bazi hmm, kazungu twakomeje kumva baguhamagara kazungu koko ese kazungu byavuye kuki eh, kera nari inzobe nkiri umwana n'ubu nabaye igikara urabona ko nkiri inzobe nuko byahindutse kugira ngo ugende uhinduka uba igikara byagenze bite kazungu ni gukura n'iminsi nyine nawe urayoka <laughs> iminsi niyo yaguhinduye igikara eh, iminsi y'umuntu agiye kugenda akura nyine nawe urabibona nyine hmm. hanyuma akazu nawe ukorera hano ku isoko rya gikondo ukora ibiki hano yesi ngewe ni umupapa mfite umwana n'umugore ukora iki hano ku isoko rya gikoni nshinzwe ni ugutwaza abantu no kubahahira mu gihe batabashije kuhagera mm. eh, muri iyi minsi ngira ngo abantu ntabwo bari kwizera ku isoko abantu benshi bagumye mu rugo bafite ubwoba bw'iki cyorezo mu rwego rwo kugira ngo birinde iki cyorezo no n'ikwirakwizwa ryacyo eh, wowe ugereranyije n'uburyo wari usanzwe ukora mu minsi isanzwe eh, amafaranga urabona ari kwiyongera abakiriya babaye benshi ni ukuvuga ngo ahubwo abantu batari bari kuza ku isoko mu minsi isanzwe turi kubabona muri iyi minsi y'icyorezo kubera ko bari kuba bagumye mu ngo zabo kubera nta kazi bafite bakaza guha ahubwo bakagerageza kuba bafata amafaranga bafite kuri konti bakayakuraho bakagerageza kuyakuraho hahamo ibiryo nk'umuntu wahaga ibiro bitanu by'umuceri ari kugura udufuka dutatu tubiri umuntu w'umukene utari yifashije akaba afite ibihumbi icumi agahita avuga ati mume ibigori Eh, ibigori bibiri makumyabiri mbega babifashe nk'intambara muri make ugahita ubimutwaza ariko n'ubundi eh, ugahita bimutwaza urumva ko wowe ubwo abandi bari kurira ko amafaranga kiriyanteri yagabanyutse wowe abakiriya babaye benshi amafaranga uri kuyabona birenze uko wari usanzwe uyabona mu minsi isanzwe ndi kuyabonamo bitandukanye n'urwo nayabonagamo ndi kuyabona mu gihe gito yihuse ariko amakuru ari imbere ndi kumva ni ukuvuga ngo nakora uyu munsi ejo sinkore amakuru ari imbere uri kumva ni amakuru ameze ate ni amakuru y'inzara n'ibibazo kuko baravuga ati niba korona igeze kuri uru rwego ese izaba igeze ku rundi ruhe rwego iki ni ikibazo navuga ko ntabwo kiri mu rwanda gusa ni ikibazo gihangayikishije isi yose ariko hari hari ingamba leta yashyizeho nk'abaturage ngo muzikurikize kugira dukomeze kwirinda ikwirakwizwa ry'iki cyorezo mwebwe murimo kuzikurikiza izo ngamba zakurikijwe kuko zahereye hano mu isoko dukoreramo niba zone yari ifite abantu makumyabiri na bane bategetse ko bacuruza abantu cumi na babiri kugira ngo bahane disitanse n'abakiriya abantu cumi na babiri bakazakoresha mwebwe ntekereza ko namwe mutwara ibintu mutwaza abantu mukorera mu makoperative eh, mwebwe murimo gukora buri munsi cyangwa namwe bagiye babacamo ibice ni ikibazo cyaje kuba nkatwe twaheraga abakiriya ntabwo bari kutwizera twe duhahira abakiriya ubundi ntabwo kuvuga ngo umukiriya wenda ni ngombwa ngo jyaze mutwaze aramuha akambwira ati ibitoki bibiri mirongo itatu birabiro veni njye nkabigezeho mu rugo nkabara amafaranga akanyishyura bari kumva ibiciro byagezweho no kutwizera bikagorana kubera ko ndi kumubwira ngo ikindi by'ibirayi faranga magana ane umuceri wa Tanzania. twaguraga makumyabiri na bitandatu waguze mirongo itatu na kimwe itatu na bibiri n'umukiriya ari guhita yavuga ati sashaka kunyibira wenda kuko na yateye akamendesha bimeze yahajya nawe agasanga niko bimeze muri make ibiciro byazamutse byazamutse ku buryo abantu natwe kubona akazi bitewe n'uburyo amafaranga abantu byahise bidubuka bari kuduha kubera ubwoba ugasanga umuntu ahubwo yamuhaye rimwe ejo ntihongere kumubona banagize ubwoba bwo kwinjira no mu isoko mu bakiriya ariko namwe mutwaza abantu n'ubundi namwe ibiciro mwabizamuye twebwe twaza abantu ntabwo twazamuye ibiciro kubera ko Eh, abantu turi gukorana nabo twari dusanzwe dukorana nabo ntabwo ari abantu badutse vuba niba umuntu yayaga kimironko ntiyo yagiye gufata ideni yagiye gutanga amafaranga ye ni abakiriya bacu twari dusanganwe aho wagejeje guhaha ibintu byinshi mu buryo bwo kwizigamira mm, urakoze kazungu nta kibazo murakoze cyane muratangira mutubwira amazina yawe nitwa mukabacondo charlotte charlotte nawe tugusanze hano ku isoko rya gikondo ucururiza hano ku isoko rya gikondo mm, ncuruza imbuto ncuruza amananasi njya mu cyaro nkayazana njya ikayenzi kayenzi nkayazana nkashyiraho ariko ubu byadushiranye kuko tutabona aho tunyura ngo tugende tubizane situzi niba n'amasoko yo mu cyaro azarema ngo tubone izo mbuto cyangwa tubone n'ibyo biryo tubashe kubizana ko nta nubwo twabona n'aho tunyura eh. birasa nkaho n'ubundi ingendo zo zijya mu ntara zahagaritswe kubera ko kubera ikwirakwizwa kwirinda ikwirakwizwa ry'iki cyorezo cya coronavirus eh, mwebwe murabona muri buze kubyitwaramo gute nk'abacuruzi mwajyaga kurangura n'ubundi aho ngaho mu masoko yo mu ntara kugira ngo muze gucuruza imbuto hano i Kigali gusa niba amasoko atazarima cyangwa batwemereye ngo twambuke tugende ubwo nyine twabyihurira Ni se wacaye none se ni mu byihorera murabona ubuzima buri buze kumera gute ejo hazaza mu gihe mutari gukora mu gihe ibyo mwacuruzaga byajyaga bifasha abaturage nabyo mutarimo kubikora ah, turebye ku ruhande rwanyu ndetse no ku ruhande rw'abakiriya banyu ubuzima buraza kumera gute ku mpande zombi byo ubuzima bwahagarara icyo twasaba leta ni uko yatworohereza ikaduha imodoka zigenda mu cyaro kugira ngo tuhure n'abaturage tubizane kandi bemere n'abaturage bazane ibyo byo kurya tubisangeyo tubifate tubizane kuko nibatemera ko tubizana ntabwo natwe twajyayo twanyura he ngira ngo ubwo ni uburyo leta iramutse ivuze ngo reka turekure izo modoka zigende n'ubundi ntacyo yabikoze kubera ko iryo kwirakwizwa ry'iki cyorezo cya korona virusi n'ubundi byakomeza kwiyongera ese murumva nta bundi buryo bwakoreshwa kugira ngo ibyo bicuruzwa mwajyaga mujya gufata n'ubundi bigezwe i Kigali wenda leta ifite uburyo bwinshi ishobora kubinyuzamo kugira bigezwe i Kigali mu bifatire hafi mwe mutarinze kujya mu ntara ngewe icyo natekereje natekereje ko umuntu yajya afata nk'imodoka kamyoneti cyangwa se indi ukajya mu byaro wenda bakabiguha ariko se noneho abo baturage muzabona na gute kugira ngo bikusanye babiguhenda ubizane ubigemurire muri Kigali ibyo ari byo byose nkeka ko niba amasoko y’ikigali ari gukora no mu byaro arimo gukora kubera ko nabo bakeneye kurya kandi bakeneye gucuruza nta buryo kimwe bwe mushobora kwiyoganiza nk'abacuruzi ba hano ku isoko rya Gikondo ndetse n'andi masoko mwebwe mugashaka imodoka e, ikajya igenda ikabibazanira n'ubundi mukareba nk'umuntu mwizeye akagenda akabirangura akabizana akabiranguza abandi bagenzi be gufata amafaranga ukayaha umuntu ngo akurangurire mu cyaro biragoye biriya bintu byo kurya bisaba kugira ngo mwebwe mwigire mu biciro mwumvikane n'umuturage nanjye w'umuguzi nawe gufata amafaranga gutyo ukayaha umuntu ntabwo byoroshye ibyo ari byo byose niba leta yahagaritse ingendo rusange nkeka ko umuntu ufite imodoka ye ashobora kugenda akajya mu ntara akaba yagenda akarangura n'ibyo bintu akabizana ah, murumva nta buryo mwebwe mushobora gukoresha kugira ngo ubucuruzi bwanyu ntibuhagarare kandi n'ubuzima bw'abaturage mwari musanzwe abakiriya banyu mwari musanzwe museriva ibintu nabwo bukomeze kurushaho kuba neza turagerageza turebe ariko ntabwo byoroshye ubu twashatse gushaka hari harimo tukazampakiraga ikayenzi nahoze mvugana nabo kwenda bajya mu cyaro bakanshakira izo nanasi bakazishyira mu modoka bakazizana nkabishyura ngeze ahangaha ariko icyo gihe biba bishaka kugira ngo uba ufite umuntu wizeye uzakurangurira neza kugira ngo ubone uko nawe kandi akwize ku buryo yabizana ukamwishyura neza mutanaruhanyije ko ashobora kuza akakubwira igiciro ukumva ngo si cyo akumva umunanije cyangwa nanjye akambwira ikiri hejuru bisaba abantu b'inyangamugayo murakoze cyane sawa ngayo nguko rero uko byifashe ahangaha ku isoko rya gikondo uko byari byifashe nuko ni yero tv mukomeje gukurikirana ngendi jay mubera tugusaba gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye kugira ngo ugende urushaho kumenya amakuru umunsi ku munsi tuzatugenda tubagezaho amakuru buri munsi buri munsi uko gahunda zifashe ndetse n'ubuzima bw'abaturage uko buhagaze murakoze cyane